जय श्रीराम अप्पा आप्पा हम्म राम शंकर पाया नाही नाही नाही चालू द्या चालू द्या नाश्ता व्यवस्थित चालू द्या काय खाताय मग हा एकटं एकटं हा full sweet lime apple banana honey puffed rice milk water तुम्ही खाल्लं तो शिल्क कशाचं खातोय घरात एकदम सगळे चिंते ते परेशान झाले परेशान अहो अप्पा घाशाचा खाली पाणी पण उतरा ना वय अहो अप्पा लई मोठा गोल झालाय आता कुणाला चुना लावलास अहो अप्पा मला चुना लागलाय खरं तर आपल्या सगळ्यांना चुना लागलाय तुम्हाला कळत नाही का काय झालेली सांगते चोरी झालीये चोरी अहो येड्या चोरी झाली चोरी कसं कधी हा अयो माझे चोरीचे पैसे गेले तुझ्या आजीचं गणपण अयो मला सांगा हा महिना कुठला पाऊस नाही तर माग चालू आहे अहो नाही हो बाप्पा ते आपले पत्रिकेमधले महिने नाही रेग्युलर महिना कुठला चालू आहे ते सांगा आता फेब्रुवारी चालू आहे हा एकदम बरोबर आता मला सांगा या महिन्यात दिवस किती जानेवारी एकतीसचा हे बरोबर हा हा राईट आता कळलं चोरी कशी झाली ते अच्छा नाही थांबा हा हा तर म्हातारा आय मीन तुम्हाला दिसतंय बघा आता हा फर फरवरी जगाचा आंधळा म्हातारा हा आता दिसतंय रेडी रेडी आता दाखवू बाबा हा बघा महिना फरवरीचा दोन हजार एकवीस आणि आता यात दिवस किती अठ्ठावीस दिसलं का हा अरे ते छापायचं राहिलं असेल हा थांब आता आमचंच कॅलेंडर आणतो अरे होय की अठ्ठावीसच्या पुढच्या तारखाच नाही बोललेलो ना मी बोललेलो ना काहीतरी गडबड आहे म्हणून मला वाटतंय छापायचं विसरल्यात ते ह्या कॅलेंडर थांब गेल्या वर्षाचं कॅलेंडर आरामशीर बघा त्याचं कॅलेंडर सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस एकोणतीस ह्याच्यात एकोणतीस आहे तीस गायब आहे बघितलं ना आप्पा ह्याच्या आधीच्या वर्षात सुद्धा अठ्ठावीसच दिवस अठ्ठावीस लई मोठा गोळा की रे आप्पा ही चोरी आहे ना सईकडे झालीये पण कोणाच्याच लक्षात येत नाही हाय ना नवल रताळ्या तुझ्या जन्मलेल्या दिवसानंतर आजच तू चांगलं काम केलंयस बघ लईच बेस्ट आप्पा डोकं एकदम सुपीक आहे नजर एकदम शार्प आहे कोणाला समजलेलं नाही तुमच्या ग्रँडसनला समजलं का नाही हॅशटॅग फ्रॉड फेब्रुवारी हॅशटॅग अठ्ठावीसच्या पुढे एकोणतीस आणि तीस छापा हॅशटॅग एक्सक्लुझिव्ह रिसर्च अहो अहो हो अप्पा अहो थांबा अहो काय ट्विट ट्विट ट्विट ट्विट करताय अहो आपली इन्क्वायरी व्हायली पोलीस बिलीस सगळे आपल्या पाठीमा लागतील म्हणतील ते विरोधी पक्ष नेत्यांनी आपल्याला उक उक उकसवलंय हे ट्विट करण्यासाठी अहो तुम्ही जरा थंड घ्या अप्पा अरे पण आपण आता खात्री करून घेतली की हो अप्पा अच्छा मला सांगा हा महिना कितवा आहे दुसरा दोन नंबरचा महिना आहेस लक्षात आलं का आणि दोन नंबरच्या पैशाबद्दल कोणी बोलतं का अप्पा तुम्ही सांगा कोणी बोलतं का नाही ना अरे दोन दिवस बाहेरल्या देशात नेऊन ठेवलेत काय की हा इंटरनल खबर देतोय दोन दिवस गायब जे झालेले आहेत ना ते सगळ्यांना माहिती आहे पण कोणी बोलत नाही फक्त दाखवतात कसं समजलं का आप्पा विक्ट्री साईन विक्ट्री हा बघ एक दोन दोनच पोट दाखवते दोनच का हा दोन दिवस गायब झाल्यात म्हणून कळलं बरोबर अरे हे मोबाईल मोबाईलवाले डिशवाले रिचार्ज महिन्याचं म्हणून अठ्ठावीस दिवसाला संपवू लागलेत हां त्यांना बी फेब्रुवारी अठ्ठावीसचा महिना म्हणून आधीच माहीत होतं की रे आणि आप्पा डोकं कसं चालवतात बघा की म्हणजे चार वर्षाला एकच दिवस वाढवतात तोच महिना फक्त एकोणतीस दिवसाचा असतो म्हणजे कोणाला समजू नये म्हणून लई जबरदस्त प्लॅनिंग आप्पा लई जबरदस्त आपण केस करू कोर्टात दिल्लीच्या कोर्टात हा आप्पा हरवलेले दिवस शोधून द्या असं म्हणू आपण हरवलेले दोन दिवस नव्याने मध्ये ॲड करा त्याचा कायदा करा संसदेत बिल मंजूर करा तुमचा जो बड्डे आहे तो कधी आहे माझा बर्थडे <laughs> ते तर माझ्या आई बाबाला बी माहीत नसेल पन्नासला जन्मल तो मग आता आप्पा मी सांगू का की तुमचा बड्डे कधी आहे तू सांग बरं आपा तुमचा बड्डे करायचा तीस फरवरीला थर्टी फेब्रुवारी फरवरी फेब्रुवारी तीस फरवरी आप्पांचा बड्डे तीसला करायचा समजा की आप्पा माझा बड्डे अयो तारीख भेटली रे तारीख भेटली रे माझ्या बड्डेची तारीख भेटली रे अहो बघा आता सरकार आपल्याला विचारलेच की तीसच तारीख कशाला तर सांगायचं ज्यांच्या बड्डेची डेट माहिती नाही त्या सगळ्यांचा बड्डे तीस फेब्रुवारीला साजरा करायचा only thirty February this historical आजीचा बर्थडे पण त्याच दिवशी मी काय म्हणतो लवडे अरे तसं नाही रे छे छे छे छे अरे love day mother day father day तुम्ही साजरा करतात की नाही आज आमच्या सिनियर सिटीजनचा बर्थडे शतायुषी दिवस म्हणून तीस फेब्रुवारीला साजरा करा की हां काय म्हणतोस हां बरोबर आहे का हो आप्पा आणि या कारणासाठी त्यांना दोन दिवस फेब्रुवारीमध्ये ॲड करावेच लागतील मी लय खुश आहे बघ माझी बड्डे सापडली तुझ्या आजीचे बड्डे आता माझा बड्डे सेलिब्रेट होणार आजीचा बड्डे सेलिब्रेट होणार आजचा फेब्रुवारी महिना खास झाला बघ व्हॅलेंटाईन्स डे छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती त्याच्यानंतर आमचा सिनियर सिटीजनचा हरवलेला पण आता सापडलेला बड्डे वा वा वा आप्पा आता पाठवातील पैसे अपील करण्यासाठी उ, अपील करायला पैसे अरे घे रे तू किती पाहिजे तेवढे घे थांब आता जमीन तुझ्याच नावावर करून टाकतो I am proud of you my grands that proud of you you अप्पा love you so much bro very very good कसं आहे ना व्हॅलेंटाईन्स डेला कोणी भेटलं नाही तर आपण सिंगल लोक जे असतात ना ते असेच उद्योग करणार बरं का चला आता आपण आपलं साजरं करूया आने दो आणि पैसा आने दो आणि दो टक टक सीधा छक्का लगाने दो